بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين haqiqatda bugungi kunda pandemiya kunlarida bu vabo kelgan davrda mo'min musulmonlarni ichidan xalqimizni ichida juda ham ko'pchilik bu kasallik bilan kasallanishlari hali ham davom etib turibdi ba'zi bir e, kishilarimiz bu kasallikning asoratidan vafot etganlari ham bor buni mahallada atrofimizdagi yori do'stlarimizda tanish bilishlarimizni ichidagi vafotlardan bilib turibmiz kunda shu borada bir xabarni albatta qulog'imizga kiradi palonchi mana shu ma'noda vafot etibdi deb haqiqatda bu e, bizni qayg'uga soladigan narsa xalqimizni ichidagi sara insonlarni ham bu olib ketyapti olimlarni katta katta doktorlarni qaysi bir sohaning mutaxassislarini ham bu kasallik olib ketyapti alloh taolodan barchalariga rahmat so'raymiz alloh ularning oxiratlarini obod qilsin hammalarini o'zini huzurida shahidlar qatorida qabul aylasin ularga shahidlarning muomalasini qilsin gunohlarini mag'firat qilsin savol bergan kishi o'zlarini otalari haqida so'raganlar albatta bu e, savol bergan kishining otalaridan tashqari bugungi kunda atrofimizda vafot etib turgan mo'min musulmonlardan juda ham e, ko'pchiliklarini qiziqtirgan savol bo'lsa kerak yaqinlari vafot etganlarni u ham bo'lsa shuki payg'ambar alayhissalotu vassalomni vabo deb ataladigan ommaviy e, kasalliklar haqida aytilgan hadislari bor u zot sollallohu alayhi vasallam aytadilarki inna hazal vabaa rijzun ahlakallohu bihil umama qablakum. Bu vabo oldingi ummatlarni Alloh taolo u bilan halok etgan mana shu tufayli qanchadan qancha ummatlarni Alloh taolo vabo bilan o'ldirgan, halok qilgan, yo'q qilgan. Bu vabo har zamonda kelib ketib turuvchi narsa. Biror bir qavmning ichiga vabo kelsa, u yerga kirmang, mabodo u yerda bo'lsangiz tashqariga chiqmang deb u zot sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar demak vaboni oldingi ummatlarga alloh taolo halokat qilib yuborgan bo'lsa biz muhammad alayhissalotu vassalomning qavmlariga ummatlariga buni agar chora tadbirlarni ko'rganimizdan keyin alloh taoloning rahmati bo'ladi allohdan umidvorlik bo'ladi u ham bo'lsa mana shu vaboda vafot etganlarning allohning huzurida shahidlarning e, qatorida bo'lishlariga umidvorlik bo'ladi allohdan so'raymiz mana shu ma'noda lekin e, albatta har qanday kasallik har qanday mashaqqat har qanday qiyinchilik e, hadisda payg'ambar alayhisalotu vassalomning hadislarida keladi insonning badaniga yetgan har qanday mashaqqat va qiyinchilik uning gunohlari kafforat bo'ladi degan hadislaridan kelib chiqib aytamizki inshaalloh bu vaboda kasallanganlar kasallik tufayli vafot etganlar ham gunohlariga kafforat bo'ladigan kasallik sabablarini boshlaridan o'tkazgan bo'ladilar deb umid qilamiz allohu alam